Ola, chamo Merea, vou vos falar sobre un tema moi importante para min, educar en igualdade de sexos. Algúnha vez te paraches a apreciar as diferencias que existen entre homes e mulleres na túa sociedade? Se o fixeches que crees, que son moitas ou que son poucas? Crees que a educación influe na aparición deste tipo de comportamentos? algún casual eres un escéptico e non me crees, podemos preguntarlle a alguén pola rúa. Penso que na actualidade é complicado educar en igualdade de xénero, xa que a pesar da labor tan boa que levan a cabo os profesores, os rapaces ven cada vez máis e eh, máis tempo a televisión e eh, ainda que algúns programas están intentando inculcar a igualdade de xénero o, a maioría de anuncios e programas ainda non o fan entón sempre teñen a típica idea de as nenas de rosa e os nenos de azul Eu creo que sí que é difícil educar en igualdade de xénero hoxe en día porque eh, os xoguetes, as películas, as cancións infantís, os anuncios sempre eh, ensinan como que o neno debe ter unha cousa e a nena outra eh, o neno azul, a nena rosa, etc, etc, etc. Eh, o mesmo ocorre eh, eh, sempre coas películas. Eh, os nenos teñen que ver unhas películas e senón son raros, e as nenas teñen que ver outras e senón son raras. Entón, pois, iso xer, xer, eh, o que xera é que eh, nos fagamos unha idea equivocada do que deben ou non deben facer tanto os nenos como as nenas e isto non é unha forma correcta nin de igualdade de xénero de educar. Miña opinión, eu creo que a muller está moi infravalorada no mundo laboral. Os homes sempre acostuman a ocupar postos máis elevados e sempre se asocia a muller con certos traballos que non ten por que ser de mulleres, por exemplo, coidador de nenos. Tamén está demostrado que as mulleres cobran menos que os homes por unha razón que non se sabe. Educar os máis pequenos en igualdade é un proceso longo e custoso, posto que por moito que intentemos enseñarlles valores igualitarios no ámbito familiar, as novas xeracións non deixan de recibir mensaxes subliminais de contos e películas infantís, series de televisión, música, etc. O maior exemplo de mensaxe subliminal que reciben os, os máis pequenos atópase nos libros de texto, Analizando estes libros, atópase que un 70% das figuras mencionadas son homes e o 30% restante son mulleres. Non só eso, senón que a figura femenina desempeña papéis como ama do fogar, nai, cuidadora de nenos, costureira, cociñeira, mentres que o home aspira a oficios como médico, astronauta, científico... Baseándome en enquisas realizadas a pais e nais de alumnos e alumnas de primaria, alrededor dun 80% dos pais aseguran estar educando total ou parcialmente os seus fillos en igualdade. Pola contra, eh, atendendo a resultados obtidos de cuestionarios realizados a nenos de 4 e 5 anos, apenas un 15% levan realmente estas intencións á práctica.